su prošli u drugu rundu. A izgubi Maraj Ploni, zato želimo svima sreću i neka dueli počnu! Erodo će se ja vratiti svoj štokom za svoje mesne okruglice. Oh, wow, je rušio se like na stranu, idemo dalje! sina vučem! Sada I sada, Signorita prizovem Vrvinda i mora da spira da napravim. svoj soy trep. Soy Oni Uništi su tvoje pičorinu iskuhati skuhati u lavi. Jeres moj ne može biti uništen. nije Puta madre! ne može biti ništa! Aktiviram Core Destruction, kabron! To je 400 životnih boda priznam Sepros de Elite. Kako ste? Moj amigo. To je da priznam Armored Winga, kabron! Popi ga ko sangriju. Čiti puta madre, Tiram enemy controller. Kontroliram to ese. Nej, nej, nej! Zikoter! Zikoter! Armored Wingu! kokos. Puta madre, strpel ga u tortilju. Šajze, šajze! O, oh, wow, to je bio jako bolni duel. Idemo drugi! Sine, prizat ću ti utopiju. Eeeem, eeeem, eeeem, Skužio sam, prodat ću tu staro željezo. Ne znam, goblin željezo. Željeznog mađišena. A da eksist prizivam svoju najveću željeznu zvijer Utopiju Pošalji ga na odlagalište željeza. Aktiviram bottomless trap hole, odeći od Jebem ti željezo i sumpor! A mogo sam te dobiti ti jedno budalo. Jao, jao, će puće te moju utopiju spustiti s mojim željezom. Pahane czepice płotacego, sodaktywram, ze mną fusen, spajam was, od ze mną dopryzłem, ze mną Co Zaczesna jabat! Pardon, cigo? Napuszy się? Kite? Bonzo, cigo, idę na odpad! Żelazo! Au, żołnierz, to za cygana, ale idę dalej! Sarapis vam upstart ninja una pačka božja. Efekt, mogu se naprizvat, su Grandmaster Honzo. Sada šircem da XYZ šohan, Blade Armor Ninja. Stavljamo pendulum zonu, Time tá, Gazer Magician, Oda Ice Pendulum Dragona, Beast Ice ah, Pendulum Dragona. Apa ne? <laughs> Neće iđak tram fe holesta. Mošindaju! negiram efekt. Ne, priznajmoj! A! Vidiš, moraš u zatvor. Trpiš 3000 bodova štete. Ne, nani! Ovo je bio kao neki anime, ali sad krećemo dalje! Ja sam ti za Motherland. Враг сзади по левому флангу! Это школа колбасы, веселее, пацаны. Раз, раз, раз, это Не слышу мерзляты метры. Он метод от юновища и не прави приониакас. В конце четыре, что треба доня спечем. Фakt är de dubbelsåven, chefen har den, что направить och водка, vilket pris en e, iz Sibiora, e, Sibira, sad ćete pomesti ko otpad, prizivam sibirskog zmaja, jebote ledaru, pečku, okrenuto ti suka bljet. Gdje si se dali, ja sad vučem, sad ću svog pizza viteza, ajde kreni, sad prizvam svoj autobus pizzasni. Sada il gioco pizza gondanova! da novo, lasagna, oh mamma mia! on ima konjske snage, jači nego Ferrari. Aktiviram alpsku buru, ode ti trep karta. Suko bljat! Aktiviram pozna moć Gundanova, maknem dvije preko metivnice, trpiš tijetišće, morava šteti. Ja sam ovaj vodka vrilučio pečku mater, suko bljat! Čili vodka, idi na hoj! segunda nuova, poi edica con la zaino. Si affidani vodku. Афина, скочето пазен по Vodka, vodka, дай ми водка. Ой. se palco klada, saiu na posljednji duel. Sada vuče Turčino, nećeš me tem! Хаба, средочите као кебаб? Хаба, радим пеном скал, Игнайт, Ефендија, Игнайт, Ага, да сум со јаничаре. Сад жртвувам да признаем Игнайт су Леймана, кој ќе те срезат ко кебаб. Ефект, иде ти у руку и сражи како кебаб. Има да имаш јако усред дар. Кажи тој кебаб, машала, ајмо ла, ајмо, реши. Кажи кебаб. О, не! Izgubio sam otočine! Ja se nijem plivat svojim ribama! E, to je bio zadnji duel. Vidimo se sljedeći puta kad ćemo vetati breket. Pozdrav svima! Daj mi vodku da popijam, brate. Sjafed, ja sam ja. Hej Dimitri, daj mi swój dek. Zadam tak na i zwróć mu dek i duszę. Idę figił posieć, tak odawid na proza żelazo. Ej, Cniku, dogoni kot je došao posjet. E, džavle, oš, oškupit željeza. Može, cigo. Kupit ću ti dek, svako joj uzme! Žalje, žalje. Ovidi tam ciganski dek, vrijedi kao kante željeza. E, 地蔵 Immensium! <laughs>